नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूँ कृष्णपाल राठौर ये चॉकलेट हेम्पर देख रहे हैं आप आज इसी का दिन है दरअसल प्यार का ये महीना चल रहा है और प्यार के सप्ते का आज चॉकलेट डे है आपको बता दें कि इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कितने तरह की वेराइटी इंदौर के दुकानदारों ने प्यार के दीवानों के लिए रखी हुई है आप देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में और लीजिए स्पेशल स्पेशल चॉकलेट का मज़ा